Е, хто в курсі діла, той в курсі. 7 числа будемо звішувати. Ну іменно 7 буде першим 6 місяців. А ті на ті на, другі, на 20 днів менші. І от узнаємо, який вес у 6. Ну ось дивіться. Скоро буде 6. Оцей 6, ось 6. Воно той чорний п'ятна 6 буде 7 декабря, той. Воно той, що під стінки, ну це і понятно. Ну гляньте я кину, що тут балак. Як завжди будуть писати, это нереально. Мой батя 10 лет кормит, а мій дед, а моя прабабушка і так далі. Ці всі пісні я знаю і куплети мені дуже ізвісні. Но факт остається фактом і я показую те, що є. Надо, друзья, повыкачивать канализационные ямы. Зараз покажу вам, як я качаю. У мене тут яма, ну, в здоровому сараї, де свиноматки. Яма ззаді, де е, сарай для доращування, де маленькі поросята, зараз на даний момент 30 штук. І яма на щелевих. Ну на щелевих я ще ні разу не качав. До цього дойдемо. Зараз ну, покажу, як я цю качаю. Ще шланги зразу принесу. Тут воно не часто, але все одно викачувати приходиться. Отакі в мене соєдиняшки. Ну, Така труба була, каналізована. Можу розбирати як не треба, ну в принципі отак і використовую. Розпускаю куди мені і треба. и качаю. Сейчас я свет включу, чтобы вам виднее було. Так, насос у мене такий, ну самий простенький, самий обикновенний. Ось Вік, покажи тут, може кому надо буде. Угу. Ну, не номер видно буде. Ну це не пам'ятаю, по-моєму брав я 2800, або 3200, щось таке. 10 метрів кубічних в час. Ну качає він дебело, якщо жидкувати, якщо густе медленній. А наскільки він кіловат? По-моєму, щось не пам'ятаю наскільки кіловат. Тут я нічого не робив. На коробки є казав. На коробці там може є. Е, коротше, яка ситуація? Ось дивіться, ось у мене каналізаційна яма. Вона ще не повна, там ще сантиметрів 60-70 до повної, але думаю викачать. От коли я качав останній раз. 31.05. Е, тобто январь, февраль, март, апрель, май. В маї. 31 мая. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь і зараз ноябрь. От шостий місяць вже закінчується. Півгода. Не качали тут яму. Тут яма нездорова, тут в мене там трошки більше трьох колець. Ну Вона набирається мало, тому що тут чиста вода і вона ж впитує, тобто сама каналізація впитує. І Поэтому рідко викачуємо. Тут немає густого, тобто густе все ми вивозимо в тачках, сюди тільки жидкость. Ну, вода там, попісали, отаке. І сарай, да, ну, не повний, не набитий, поэтому да, так що півгода. Раніше, як був забитий, то качали раніше, ну, чаще. Ну ми ну, ми і, і поли мили, там плітку вимивали со шланги, води розливалось дуже багато. Зараз ми цього не робимо, ну щоб не часто качати. Коротше так. Спочатку я просто його без рукава, просто опускаю, він там збурлить усе. Ну лучше як лучше. А потім вже витягую, одягаю рукав і і викачую. Викачує доволі таки дуже швидко. Так само, я думаю, і на щілях. Там особо проблем нема. Якщо густе розведемо з водою, якщо жидке, то воно викине дуже швидко за мілою душу. Що ти кажеш? Та зачем? Я його зараз так опущу. Він же все одно. А ну. О. Я тут зробив пролі, щоб він у мене влазив. І ось. Дивіться. Прям фонтан. О. О, сейчас видно хорошо. О, покажи отак. Бачите, яка струя як б'є. Ну, тобто він так там перемішує хорошо. І я викачую аж до дна. Перший раз як почав викачувати, як купив цей насос. Тобто він... У е, мене перше кольцо було повністю густяком. І викачав я густяк, отак розмішав і все викачали. Последній раз качали з вікою, так аж до дна. Ну, Фонариком світив, на дні стояв насос і нормально. Ось. Я вже по дну б'ю. О, чути. О, все. А не мог опустити спочатку. А зараз уже все он. По дну б'ю. Ага, аж чути, дай. Страшного нічого нема. Так само і на щілях, ото там коментарі, як ти будеш його витягувати, отак само. Якщо густенько розмішаю е, своїм міксером, мотоміксером, густе ще води добавлю, сковотю і так само викачу. Ну а можу машиною, асінізатором качати. А взагалі, думаю, розкручусь, розбагатіємо. Прийде время, то купимо свій тракторець і бочку, гасінізатор. І будемо так викачувати, Закинув шланг, викачав і все. Повіз на огород вилив. Ну, це все мічти, мічти. Все вон. І, кстати, да, погано, як в сараї використовується солома. От раніше ми використовували солому на опоросах, ну, підстеляли порося, там там просто сипав, то солома попадалась сюди. І от ми ще качали з Сашком самий-самий перший раз після покупки. І солома витягуємо чистим, витягуємо чистим, у насос забивався. І потім е, ми включили солому, тобто так, щоб всім по Е, підстеляти солому, почали використовувати опілки, а солому де поросяти. І акуратно потім після опороса убрали це все, що воно по жолобам не стікало сюди. І зараз качати міло діло. Де щелі ми там взагалі не використовуємо солому, там взагалі все чисто. І де сарай для отйому, там теж соломи нема, там чисто опілки йдуть. Ну, тирса. І все. Все ось розмішане вже. Все. Можна витягувати. рукави ти. Оце ж на дні вже трошки піднабилося. Уже не так б'є. сейчас треба почистити і все, і починати викачувати. От, бачите, забився. Ілі соломою забився, ілі ще чимось. Зараз навіть гляну з вами. То <coughs> есть солому используйте небагато. Да, от чуть-чуть, но он намотало на этот, на шнек на той соломи. Небагато, но намотало. А так його тут а це взагалі раніше набивало, так все ми чистили, чистили. А зараз я розкручу, почищу, діну гофру ну і все і вика... викачав все і все. Це ж я дно бив, щоб максимум все збурлило, щоб його і так кожен раз все менше і менше цієї соломи. І так мало вже попадається. Ну, Не кидайте солому, хто буде качати так. Ну отак, зараз коротше, все почищу і... Ось я витягнув, ну тут а скільки ось чуть-чуть намотало. От я чищу, виходить, ось цю частину. Ось воно наматує от сюди на центр. І я цей центр чищу і все. Нічого схожого нема. Потом удеваю этот назад, и все. Сейчас сюда один болтик потерялся. Сюда його. И закручиваю ключиком все назад. Да и все. Ну, то есть кому може пригодитися, розкручуйте, почистили і він забивається соломою, ну як багато шерсті, може і шерстю забитися. Я змазую солідовим і е, оці всі эти, е, різьби, щоб там воно не заржавіло. І воно так більш-менш розкручується і закручується, нема нічого там сложного. Ну розберетесь, кому там воно. Надо буде, то розберетесь потім. Взагалі, ну це такий з самих обичних недорогих. Ну Мені вистачає от іменно для всього, поки хватало. Ну я ж кажу, що не знаю єдине, як на щілях. Я то думаю одне, а що воно буде на самом деле, то друге. І тепер одіваю вже сам рукав вот сюда. От, раз. І це все хомутом притягую. Та й все. Таке, важкого нічого нема, ну повозитися трошки треба. А ще якщо, як у нас перший раз навіть ми з Сашком качали, він часто забивався соломою, ну соломи багато було. То звісно часто його чистив. Ну брали все, бачите, що воно трохи пооставалося соломи. Нічого там такого схожого немає. І все, зараз пробуємо пробуємо качати. Викидуємо ми е, у нас на огород, ну де був раніше огород, де вірні, хотіли ми робити. Там під горою, під кар'єром. Туди викинув воно. п'ять минут впитало все і все. Так. Починаємо. Ото все. Вон, все позавалювало. Фонтан? Ну, воно ж видно туди. Та хай зачем вік. І воно у нас там впитує його доволі таки швидко. Сюди то. А ти постав камеру сюди на мене. Ага. Сюди ще. І все, надута вся як, этот, як ковбаса. Чуть-чуть на мене їх. Ага. О. І все. Ого, шкварчить. От я почти опустив на саме дно. Ну так до дна чуть-чуть підняв, щоб не на дні не забилося. Ну все нормально, кача. Ну все одно густе сідає на дно. А тут куди ми викачуємо, тут у нас вже пісок. Ну воно минут 15 і все впитало і все. Там ще собаки понаривали ям попід забором, а то воно в ті ями в пісок зразу. Питалося, ну чиста вода, що тут нема нічого. І це ж я кажу, це ну скільки, почти півгода. Ну вон чути, як воно там напор б'є хорошо. Раніше в мене тут качеля стояла, гойдалка. Так я цю вірьовку прив'язував, у мене якраз край виходив качелі сюди, прив'язував і він висів, а я там уже розподіляє напор. Ну а зараз нема нічого, то я подержу, а Віка там керує. Дуже б'є, так? Да? Та б'є, я чую. Струя б'є ого. го І також зараз після цього е, викачаємо ту каналізацію. Так убов, ну та побільше, так убов 5-6, мабуть, ну здоровенька та. Виходить? Та вже там і нема нічого. Та ні, одно пальце. Осталось одне? Та що А, от не видно. Не видно вже, так. Да. Воно там. Ну я на дно на саме не опускав, щоб воно не тут не різко. О, нормально, густе йде зараз. А воно чувствується, да, що не жижа, вже давка чуть-чуть поменше, ну густе. Іде. Ну от і що тут тяжелого? Почистить, якщо підзабилося. І качаємо. Ну і стараємося, щоб більше, звісно, туди солома не попадала. Бо солома йому дохня. Ну а на щілях там взагалі буде. Там соломи немає, нічого немає, нічого не кидаємо. Зараз я покажу на щілях, які там зараз поли. І також відповідаю на вопрос, мені часто задають вопрос, чи запах є на щілях, чи нема. Розкажу іменно по по запаху на щілевих полах. Ну все, докачуємо. Ну, Ну, друзі, тут викачали повністю і і вже впитало, нема нічого. Ну, ну пісок, ну там минут 10-15 і все щик, і впитане. І також викачали повністю ось оцю сарай для доращування. Вон їхня труба з буржуйки. Шифер підняв і теж викачав. Ну тут взагалі одна вода. Ну тут вона побільше. І все викачав, накрив усе. А так. Дрова потихоньку йдуть, уже рядка нема, та й ну, тут ще багато. Ну йдуть. Ну я б не сказав, уже ж, грубо говоря. Яке в нас сьогодні? 22. Ну тобто йде нормально. І також спрашують іменно по цьому сараю, по доращуванню насчет запаху. В обичному сараї, ну взяти той сарай, взяти, допустим, цей сарай для доращування, то ми закриваємо вікно, щоб не світив світ сюди на вулиці. <clears throat> І в обичних сараях запаха більше, ніж в цьому сараї. В цьому сараї такого запаха нема. Е, по моїм поніманням, чого його нема, того що воно все провалюється вниз, а там жирна пленка покрита і все. Якщо її толкнеш цю яму, ну як я прутом там розшевелиш, да, чуть запах з'являється і опять пропадає. Тобто тут запаху особо нема. Тут у них сухо, чисто і, і ну, нема грязі, немає навоза, немає кізяків і так далі. Ну, Чистота, порядок постійно, круглосуточно камера запотіла, прийшлось. Ну, бачите, от на дворі і прохладненько, там скільки 2 градуса чи 0, чи не дивився скільки. А тут ну, тут реально жара. <clears throat> І тут витяжка у них. Надо познімати эти мухоловки. Ну взагалі сухо, чисто, тепло. А ну тікай. Зараз вам даже по... продемонстрирую. А ну давай. Давай. Вони здорові. Е! Дивіться, які здорові. Ось, бачите? Комфорт і чистота. Корм є. Що їм ще треба? І тут а, корм є. Вечором насиплю. Камера почи, як вовнутрь сюди починає, тут аж тепло, а на дворі холодно. І також я е, на поїлках зробив не пам'ятаю, хто з підписчиків написав, що закрути два хомута вверху на поївках. Я закрутив на трубки металічні хомути і все, вони не опускаються. І не ходжу їх кожен день поправляти. Тобто нормально. Е, хто в курсі діла, той в курсі. 7 числа будемо звішувати. Ну іменно 7 буде першим 6 місяців. А ті на ті на, другі, на 20 днів менші. І от узнаємо, який вес у 6. Ну ось дивіться, скоро буде 6. Оцей 6, ось 6. Воно той чорний п'ятна 6 буде 7 декабря, той. Воно той, що під стінкою, ну це понятно. Ну гляньте я кину, що тут балак. Як завжди будуть писати, це нереально мой батя 10 лет кормит, а мой дед, а моя прабабушка и так дальше. Ці всі пісні я знаю і куплети мені дуже відомі. Но факт остається фактом і я показую те, що є. Так що так, друзі, запаха нема, хто там переживає по запаху. Не переживайте, запаха, ну я би сказав, взагалі нема. Я не спорю, если, допустим, як, е, якщо ровний потолок низький, я не знаю, витяжок нема, може там і є якась е, духотіща камера, кунсткамера. Я думаю, є, тому що е, витяжка должна бути. У мене вона не принудительна, не без вентилятора. Поки хватає. Возможно, літом треба буде ставити якусь витяжку від електрики. Или втягую ще щось сюди. Ось у мене два вікна повністю відкрито і хватає. Тобто тут тепло і нема сирості. Оце хватає. Було ну, позже я відкривав усе. Просто було здорово. А зараз подивився, що вже в них починає бути холодно ночами, бо ночі мінус. І я ставив отак два і все. І їм отлично, і ну я бачиш по внутрі. Якщо вони ото не пижаться, з кучку всі десь не лягають, значить а так лягають, хто де попало, значить їм тепло. Бачите, ліг, тобто вони себе чувствують комфортно. А тільки як в мене було відкрите все вікно і на ніч оставляв, вони всі гупо туди в угол і всі на друг друга, значить їм холодно. Тобто я по ним наблюдаю, що вони себе чувствують комфортно. Ну, коротше, а так. Коротше, такі, друзі, діла. Запаха нема, але витяжки треба. Ну і Будемо тут ждать, коли ж тут качать, а качать уже скоро. Зараз туди-сюди і будемо тут пробувати викачувати. Подивимося, що воно, як воно покаже, як воно себе поведе. Ну а так що тюлені, як тюлені. Скоро будемо відкривати сезон на тюленей. Недовго осталось. Будемо виводити, чи витягувати, чи виносити. Ладно, друзі, всім пока і всім щасливо.